Два. Давай свои ноги. Да, и один прямой вот этот челюсть. Да. Пятый. Нужно сюда, меня сейчас подбородок поломали. Теперь быстрее. О! Согнулись. Сзади хлопнули. Встали в спину. Быстрее. На колени согнулись. Встали в